jadi Iron Man. Eki, Eki jadi apa Ki? Huk, huluk, huluk, huluk, huluk. Oh no. huluk, huluk, huluk. No, iku apa iku? Ramen. Ramen. Awas pedale. Ultraman. Wo, oh, kok isi? Hai Mas Mamat. Halo Mbak Farah.

Satu kawan sepeda, apa sepeda. Si Hulk dan si Iron Man. Wow, Iron Man kayak kata mencolot-mencolot. berubah jadi apa leh kuleh itu Ultraman bocil bocil <laughs> aku bocil wah kau <laughs> pengen Iron Man ngomongnya aku bocil <laughs> anu mari kecelakaan yuk kayak truk yuk kak oh no <laughs> remeh truknya <laughs> remeh eh kok gitu sih kok gitu sih wah suwane <laughs> Mochi. Ah, hook, hook, hook, hook, tadahook.